Ya. Saco de suena, baby. Lili va produciendo. Nice flex, ok. No sé, baby, lo siento. Girl, me consumiendo No te quiero lejos Pero si te me acercas me prendo fuego Con vos no existe el tiempo Verte es un privilegio Siento los nervios al verte No puedo dormir porque te tengo en mi mente Hay barras que no podría expresar Pero al verte conmigo todo va a cambiar Gente que viene, gente que va todo va genial Qué linda que sos cuando me miras mal Esa mirada me va a matar Al 911 voy a llamar te robaste mi cora al pestañear Soy de hablar, nunca callar Pero callame con un beso si te animas Animal, me alocas Con el roce de tu boca vos me abrazas Que ya perdí la cuenta del amor que das Te lo digo en serio, vos me enamorás Así que decirte, no se me ocurre ningún chiste Si ver tu sonrisa a mí me cura cicatrices Mirar con vos las estrellas que se apagaron <laughs> La puta madre, qué lindo que es el pasado hay canciones un final Decoraciones que estarían de más hay canciones sin un final decoraciones que estarían de más Lo sé, baby, me quedo Girl, me siento completo No te quiero lejos Y si te me acercas, me prendo fuego Lo sé, baby, me quedo Girl, me siento completo No te quiero lejos Y si te me acercas, me prendo fuego me prendo fuego, me prendo fuego, ok baby